ليس الغلط كالخطأ ولا العلامة كالأثر العربية ليست مجرد لغة السلام عليكم الخطأ لا يكون صوابا في نفسه أما الغلط فهو وضع الشيء في غير موضعه ويمكن أن يكون صوابا في نفسه قال الحريري سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط العلامة والأثر علامة الشيء تكون قبله لذلك نقول الغيوم والرياح علامة المطر وأثر الشيء يكون بعده لذلك نقول السيول آثار المطر العلة والسبب العلة تتأخر عن المعلول فالنجاح هو علة الدراسة أما السبب لا يتأخر عن مسببه على وجه من الوجوه فالرمي هو سبب ذهاب السهم لا تقل تعودت على الهم ولا تقل اعتدت على الهم قل تعودت الهم وقل اعتدت الهم فالفعلان تعود واعتاد يتعديان بنفسيهما لا بحرف جر ذكرت ولم أكره وإني لكم من الناصحين